ولذلك لماذا انتشر في مجتمعنا تجار يبيعون ال mini jupe؟ وال mini mini jupe وال stretch وال cut واللي يطلع طبعا هالاسماء يا الله حفظتها لكن معناها يا اخوان كما سمعت انها قصير واقصر من القصير واقصر اقصر من القصير تنوره تطلع نصف الساق ثم تنوره تطلع فوق الركبه ثم تنوره ما ادري وش تطلع لابسه من غير هدوم كاشفة للعورات تستر القبيح وتظهر الحسن من الذي زين لهم كشف العورات إنه الشيطان لأنهم أتباعه لأنهم أفضل طلاب في مدرسة الشيطان التي تخصصت في كشف العورات من صفاته إذا أولئك حب كشف العورة ولذلك الآن لماذا عرف عند الناس العروس في الفرح كيف تلبس أليس فستان العروس لابد أن تتجرد من المخيط إلا قليلا ملابس النساء في الأفراح مع أن بعضهن عاقلة وبعضهن زوجها مستقيم فإذا جاء أتى الزواج جتهم لوثة كذا من كيد الشيطان ومن وسوسته فقالوا الفستان البنت يجب قصير ومنفوش وها ولابسة من غير هدوم وسبب ذلك أن الشيطان زين لهم هذا حتى استمرأه الناس حتى كشفت العورات بل سميت الموضة فاشن وترى بعض النساء يتابعن الفاشن أو الموضة هذه والموضة في الأصل من وين طالعة من مكة طالعة من المدينة طالعة من الرياض الموضة طالعة من بلاد نصف أهلها لا يعرف أبناؤهم من آباؤهم